色的帆随着落日沉入海底，你拥有的年轻和不安，也不会有人再提起。天真的歌谣，传给谁啊？ 真的你们啊，在哪儿啊？就随着浪花吧，就随它，反正也没有。 小白百船。 飘啊，飘啊，飘向。